Allah'tan başka tuyan eyledim Başka devran başka çıksam aləmə baxıb Günah ölçəməkə taravuz tartıb Ədalət aldını Reyhanım ne eyledi Bir perez çavpırlanır imana geldi Kamul bende canım Muhammed peygamber növbeti yetti Nuruddin alemni şadman eyledin Ah Resul aldı 交足噜。 Oğla onattı üç yol Kesip taşladım Altından bitildi Hürmeyi nişladım Meğer baba o şeytan your time. Muhammed aşkında eyle gil azamı What's Derdi nedir her terabya yürdü Muhammed işkından tınmayın sordu Oğlan üç günden sonra hayda bara sandıp bu sözümü kabul eter miyiz? Dip anın könlünü şadman eyledim Dimas man dit zauri 我的弟弟红子 sương nào dịch başladın oğlan yerdim yok Didesi giriyam Ölgenini aytmay Süzledim yalgan Taşkarda turup cevlan eyledim Taşkarda turup cevlan Farzandım bir bağrı rahmetin senin Canım sefer kılıç Yanni. sargayır Yürgün çadık bunu Sağır yollar ara gafıl bendemiz Köhne dünyada Asi kullarına Beyan eyledin İşa kalsın yakşı Küye düşegül Hakkı yavdu bilen Kaynab duşa gül Candım keçkənlərgə başım qoşa gül Köhnə dünya kimgə vafa eynədim Candım keçkənlərgə başım qoşa gül Köhnə dünya kimgə vafa eyledim